سلام دوستان فرحت هستم از channel Tech TV افغانستان امروز آمدیم به یکی از کمپنی ها میخوایم محصولات شما ماجدان معرفی کنم امروز ما به شرکت کوی برکت Limited آمدیم که شرکت کوی برکت یکی از نمایندگی های کمپنی هایر در افغانستان می باشه معلومات بیشتر در این مورد از مسئولش میپرسیم نماینده رسمی شرکت هایر در افغانستان هستیم شرکت هایر یکی از معتبرترین شرکت های در کشور چین می باشه که تقریبا مربوط دولت خود چین می باشه و در بیشتر از 72 کشور نمایندگی داره که ما به حساب نمایندگیش از تاریخ پاکستان در افغانستان نماینده رسمیش ما می باشیم هایر یک از کمپانی های بسیار معتبر خود چین است که به حساب خواهد که برندینگ و که چیزش به سطح پایان کار کنه بسیار به سطح بالا کار میکنه و بسیار جنس های کسایی که به حساب استفاده کردن از اجناسش داره دو سه سال زمانت رسمی از طریق خود کمپانی داره دیگه یک جنس بسیار معتبر است در بازار فعلی نوآوری رول عمده را بازی میکنه در نوآوری یا پیشقدم هستند جنسایی که به حساب کمپنی جور میکنه ما فعلا در افغانستان به حساب اموال را که وارد میکنیم از کمپنی هایر از قبیل ماشین کالاشویی است که جنس بسیار خوب داره خوشکندار هم است دیگه اتومات هم داره و ساده هم داره یخچالای بسیار خوبش داره یخچالایی که دارای سه سال یا چهار سال ضمانت از سیستم touch دارن فریزر داره و مایکروویو داره داشا داره این همی جنس هایی است که به حساب بسیار پرفروش است خوبی همی کمپانی های بزرگ جهان همی می باشه که کمپیتیتیو هستند رقابتشان در سطح بازار بسیار بالاست و در سطح که باید کار میکنی کوششتان باید در حساب business نمی باشه که از بازار امی رقابت پایان نمانی کمپنی های که از معتبرترین کمپنی هاست دیگه در حساب اینوویشن یا نوآوری کوشش نهایی خود میکنه که هرچه عاجل به حساب هم جنسی که به حساب تا بازار ارزش شده و از تکنولوژی آخر شده هستند یا هم در حساب رقابت هستند اجناسی که کمپانی هایر تولید میکنه یا امو نوآوری که در بازار انترنشنال یا جهان به حساب رخ میدهد ای اجناس بعد از این به حساب در کمپانی ها که به حساب implement میشه یا تطبیق میشه بعد از سه الی چهار ماه در بازار افغانستان هم وارد میشه و مردم میتونن از او به قسم بسیار راحت استفاده کنن خب دوست عزیز اگر ویدیو ما خوشتان آمد لطفا like subscribe و share کنین و منتظر ویدیوهای بعدی ما خدا خداحافظ